Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <clears throat> Jumpa lagi dengan Ahmad Z Di video kali ini saya lagi review Hasil petikan tadi pagi Ayo dipilih, dipilih, dipilih, dipilih, dipilih <laughs> Ayo bos, dipilih bos, sapinya bos ini petikan yang ketiga cabenya merah bos merah keriting laulai lapa lampung monggo yang berminat monggo monggo murah kok cukup ribu saja per kilo oke okay. tetap disortir oke okay. untuk teksturnya lumayan mengkilat ayo monggo yang mau nanam cabai nanti konsultasi sama saya Thank you. hasilnya tidak memuaskan tapi ya disyukuri saja apa yang ada oke okay. nah, kalau yang ini dibuang ya disisihkan jelek-jeleknya pisah sini ya tidak boleh dicampur harus yang bagus fokus kalau mau jual yang jelek-jelek buat nyayur saja ini harus dipisahkan Oke sekian video dari saya semoga <laughs> bermanfaat dan jangan lupa yang belum subscribe saya tunggu subscribe ya oke oke bos semoga bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye